تبقى عدو واحد from him. رصد عدو في إيه؟ كان عليكم رؤية وجوهكم. جيت، كنت بمثابة الرياح في منتهى القوة. أحسنت عملاً. Can I get the weapon, piece again? Stop shooting! Stop shooting! سقطت السبايك في ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام Omen, stop shooting! سقطت لسبايك في B. هنا رصدت لسبايك في بي شاهدوا هذا رصد عدو في الوسط أعد لي سكاكين تبقى عدو واحد مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا